哎呦！我跟你们说什么？呢个东西很重要啊！你看，现在一只手指都可以推了。以前你看一下，这里用纸来用纸来粘的，你看粘到那度，好笨啊！呵，后来那个创意有了二十年了，都不懂得怎么好用。咁你用的时候呢，啊，首先将呢个啊拆一拆，就先。 呢度拆拆了啫，拆了咗之后咧，然后咧，咁啊放呢种胶咁拧拧拧拧拧住嚟，我大概拧了嗯几天就拆，两个星期，两个星期。哇，你看你看，你看你看，以前哪里有这么好的生果哦？我跟你们说哈，我希望你们一看到我那个提醒呢，不是，真的。 好像十几二十年不懂得怎么好用哦，现在知道它的好用啊好处，尽买立刻冲。嗯，拜拜。